E, bideo honetan, ba, urruneko biltegiekin ba, lanean hasiko gara. E, lehenik eta behin, e, azalduko da ba, zer diren urruneko biltegiak. E, urruneko biltegiak ba, proiektuaren bertzioak dira, zeinak ba, interneten edo zarean leku batean dauden. Aibatu egin behar da baita lokalak izan daitezkela, baina bideo honetan e, interneten bidez atzigarria dauden kasuetan zentratuko gara. Eta, bueno, ba, suposatuko dugu biltegia GitHuben edo Bitbucketen e, dagoela. E, GitHub edo ba, Bitbucket e, zerbitzari batzuk dira, zein, e, zeinetan ba, biltegi desberdinak e, gorde daitezke, eta bueno, ba, jendearekin konpartitu. E, urruneko biltegiak ba, hainbat lekutan egon daitezke, ba, izan dezakegu kopia bat gijapen eta beste bat bilpaketen, baita ba, etzeko ordenagailoan eta ba, laborategietan. Eta bueno, ba, e, bueno, bakoitzan kopia bat izango dugu eta ba, kopia hori guztia sinkronizatuta e, egon behar dira. Da, baten egiten den aldaketa ba, besteetan ba, egon behar da. E, horretarako, ba, urratz batzuk e, jarraitu egin behar dira, eta, bueno, e, git eta git komandoak e, ditugu batez ere. E, bueno, ba, egin behar gauza da, ba, jabene bitbaketen baketen dagoen biltegia ba, lokalean klonatu, hau, behin bakarrik egin behar da, eta, ba, e, egiten da, e, lokalean e, kopia bat e, izateko. Kopiaia badaukagula, e, honekin ba, lanean e, daitezke eta ba, orduan ba, beste lekuetan ditugun kopiekin sinkronizatuta egoteko, ba, ba daude git pull eta git push komandoak. E, git pull komandoa oso garrantzitsua da, e, e, hau ba, elanean hasi baino lehen e, zekutatu egin behar da, e, ba, urruneko biltegian e, dauden aldaketak ba, lokaleran, e, izateko eta e, modunetan e, arazoak ekiditeko. Eta, bueno, ba, erabiltzen da, e, ba, urruneko birtegian egin diren aldaketak, ba, lokalean lortz, e, izateko. Eta, ba, hau egin daukagula, e, ba, lokalean e, aldaketak egin daitez, oza, e, e, lokalean aldaketak egiten dira, eta hauek, ba, komit bidez, e, gordetzen dira e, birtegi lokalean, baina e, eh, urruneko biltegira biltegian gordetzeko ba, gitpuz erabiltzen da. Bale, ba, orain, e, demo bat egingo dizuet, ba, ikustezazuen zuen, ba, e, e, nola lan egiten den. E, bale, e, lehenik eta behin, ba, e, dizuet, ba, zein den, ba, e, biltegia. Bueno, hau da, eta, e, bueno, hainbat fitzategi ditu, eta, e, ba, egingo duguna da, e, simulatuko dugu, e, ba, biltegi bat etzeko ordenagailuan daukagula, eta, ba, beste biltegi bat e, laborategiko ordenagailuan daukagula. E, horretarako, ba, e, kopia ban egin behar da, horretarako, ba, kopiatu egin behar da, eta, e, Ba, azteko e, eh, egingo dugu kopia e, etzeko e, horretarako ba, klone. Eta, bueno, ba, e, eh, bezkatzen du erabiltzailea eta baita ba, pasaitza. E, pasaitza, ba, e, ba, tokena da, aurreko ba, bideoan e, sortu duguna. Eta bueno, ba Eh, ora dugu eh ba bilteia nola dagoen. Horretarako ba bueno, eh mutuko garata. Eh ezagutuko dugu kit e, eh, log. Eta bueno, ba e, ikus daiteke nola, ba eh GitHubeko eh komit guztiak eh ba eh gorde direla eta ez bak, e, gor direla eta baita ba eh LS bidez ba eh jabeko e, e, e guztiak ba ditugula. Orain ba e, berdin egingo dugu baino e, laborategiko e, laborategian e, e, kopia bat e, egingo dugu. bale, eh, ba, e, orain ba, daukaguna da, e, baditugu hiru kopia, e, etzeko proiektua, laboko, labo proiektua eta e, gizabeko e, biltegia, eta ba, irurak daude e, sinkronizatuta. E, orain egingo duguna da, e, ba, laboan ba, laketak egingo ditugu, eta e, gero aldaketa ba, horiek e, urruneko biltegira, e, biltegian gordeko ditugu. Orduan, e, horretarako ba, dugu e, eh, fitxategi bat. E, bale, ba, e, orain ba, git estatus ezekutatuko dut ba, ikusteko ze aldaketak egin ditugun. Ba, bueno, ba, ikustezak egunez, e, funtzioa.c e, fitzatikia aldatu inda, orduan, egingo dugu e, git komit aldaketa horiek ba, lokalean gordetzeko. Vale, eta ba orain git commit e, egin dugula, e, nahi duguna da e, urruneko ba e, biltegian gorde. Horretarako e, git push egin behar da. Eh, kasunetan berriz ere eskatzen du erabiltzailea eta ba tokena sartzea, Eta ba, e, gitbuz e, egin dugula, ba, ikusiko dugu nola e, e, aldaketa hori e, gorderen. Eta e, ba, ikus daitekenez, ba, e, ba gorde, gorde egin da. Vale. Orain, ba, bueno, ba, ba do, e, laborategian ba, aldaketa egin ditugu eta igo ditugu. Eta orain, ba, ba etzean e, nahi duguna da e, ba, proiektuarekin jarraitu. Orduan egin behar den lehenengo gauza, e, bada e, git pool egitea. Zergatik, ba, e, ba, ikusten baldin badugu, gure, eh ustekuten baldin bagara, gure e, lo, e, oza, biltegi lokalera, e, ba, ikusten zakegunez, e, gildo egiten baldin badugu, ba, ikusten zakegunez, ez da, egin dugun azkenengo komitori, ez daukagu gure, gure biltegi lokalean. Orduan, egingo dugu git, e, git pool e, eh, baldaketa ba, horiek e, lokalean e, izateko. Duan, git pool. Berriz ere ezkatuko digu erabiltzailea eta tokena. Eta orain, git log egiten baldin badugu, ikusiko du, ikusten dugu nola, e, azkenengo komitori, ba, egun ja e, lokalean. Orduan, ba, orain ja, ba, aldaketak e, egin alditugu, eta komite egin, eta nahi baldin baditugu e, urruneko biltegira igu, ba, berriz ere git e, pus e, ezekutatu. E, bueno, ba, orduan, e, labur, bel, bilduz, egin bar da, lehenik eta behin git pulegin, egin, gero, ba, komit lokalak egin, eta e, gero, git puz egin, e, komit lokal horiek, ba, urruneko biltegian e, gordetzeko. Eta hori egiten dugunean, ba, pasaitza, eta erabiltzailea e, zartu inberda. Eta, bueno, hau izan da dana, espero, ba, dena ondu lertzea.